आपको कैसा लग रहा है कटिंग कर रहे तो नहीं अच्छा नहीं लग रहा क्यों अच्छा नहीं लग रहा आपको गंदा क्यों गंदा लग रहा है आप लोग गंदा मैं गंदा हूँ टाइगर अच्छा। तो कैसे बोलता है टाइगर को बोलने नहीं आता टाइगर को चिल्लाना आता है तो कैसे चिल्लाता टाइगर ऐसे अपन क्यों आए तुम हाँ अपन निकलो आए तुम मैं यही रहता हूँ नागपुर में रबर में क्लू कटिंग कटिंग काटने क्लू कटिंग काटने आया ना नागपुर में चुबाऊंगा तुम्हें क्या बोले चुबाऊंगा तो किसका आपका हाँ क्यों नखन चुबाऊंगे मैंने क्या किया बाल बाल बाल और नाखून चुबाने के बाद क्या क्या करोगे आप उसके बाल कट करूंगा अच्छा अंकल के बाद कट कटोगे हाँ, हाँ, आप मेरे बाल काटोगे आपको काटना आता है बाल हाँ। कैसे काटूंगा जल्दी बताओ काटूंगा कैसे काटूंगा कैची से काटूंगा कैसे काटूंगा कैसे काटूंगा से काटूंगा फिंगर से अच्छा फिंगर से हाँ नहीं अच्छा।, अच्छा अच्छा अच्छा कैची में काटा है क्या काटा काटा कैची में काटा हाँ कौन सा काटा वो जो जो कटिंग करती ना वो काटा अच्छा ज्यादा कठिन कितना ज्यादा कठिन कितना हाँ? ज्यादा कठिन कितना ज्यादा कठिन बस थोड़ा सा रह गया ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं हाँ बस ऊपर का काटने का क्यों तो हो गया ऊपर का नहीं क्यों ऊपर की गंदी होगी नहीं थोड़ा सा काटना पड़ेगा ना ऊपर के बाद नहीं क्यों टकले हो जाऊंगा नहीं होते टकले आप कौन बोले टकले होंगे आप गुस्सा आ रहा अंकल का नहीं? हम्म? किसका इसका गुस्सा था आपको अंकल का और अंकल का नाम क्या है अंकल का नाम कटिंग वाला है कटिंग वाला है सही बोले कटिंग वाले अंकल है हाँ? बुलाने का फिर से क्यों नहीं आप सब्जी रोटी नहीं खाते चिकन नहीं खाते फिर बोला तो क्या खाया कब खाया क्या खाया अभी भी खाया अपन ने कल खाए थे अपन क्या खाए थे कल कल क्या खाए कल कल अभी ये क्या कर रहे हो तुम कुछ नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ